あの何かあの、まあ、絵を描いたりとか小説を書いたりとかねそういうものを志してる人がもしいたとすれば本当に「エヴァンゲリオンは」あの見てほしいです見ることによって本当にプラスしかないですマイナスなんて本当にないですだって25年間僕たちが愛し続けてこれた作品なんだからうん、えー、今回ねあの 見てきました「エヴァンゲリオン」の映画あの初日で、えー、見てきましたこちらあの劇場にあの入った人がこう特典でねこうもらえるアスカのやつです見た人はね手てなよねなるよねでこう後ろにねこうネタバレ注意ってねこうね Do not open this before watching the movie って書いてて、えー、まあね 今はねもう見たから中身は見れるんだけどもうねあの映画をこうみ、えー、まだ見てない人にこう本当に、えー、言いたいこと一つがあってね本当にねあのね目が痛いです <laughs> あのめちゃくちゃあのめちゃくちゃ目が痛かったですはいほんと気をつけてほしいですで、えー、その分ねあのすごかったんですよ映像として だからあのー、エヴァンゲリオン」の映画をねこう新しいこの新作の映画をあのー、まあ後からねあのー、まあスマホとかねあの PC とかで、見ようかなって思っている人がいたとしたら本当にあの劇場でねやっぱり劇場で見てほしいと思いました劇場で見る価値がやっぱりあるしこのアニメの、あの大きな歴史 にこうピリオドを打つっていうことにねあの実際にこう体験としてね体で体験するっていう意味も込めてやっぱりあの劇場で見てほしいと思いましたで、ね、こちら「エヴァンゲリオンの、ね」あのパンフレットなんだけどこう見えるかなうっすらねエヴァがね映ってるんですよ見えるかなうん手だけはねよく見えるでしょここにねエヴァのね 顔があるんですよ。ね、うんうん。あのー、もうねこの「エヴァンゲリオン」のこのパンフレットだけでももうものすごくこう価値があるね。あの映画館もね「エヴァンゲリオン」な感じがすごくてねあのエレベーターなんかもこんな感じで LCL これねエヴァ分かる人だったら分かるねでねこのドア開くところもねサキエルの このティフィールドをね破るみたいな感じになってたんだよねでこう入場も美里さんがいらっしゃいませってなって、えー、チケット売り場も販売っていうエヴァ風になってるんだよねで、エヴァンゲリオンと等身大のエアナミレインのフィギュアも置いてあってね、これ欲しいね。エヴァは300万、えー、っと、レイは180万かな。欲しい。もう綾波レイのこの美しさときたらもう本当に可愛くてね、お尻取っちゃうよね。ごめんね。 お尻取っちゃえよでも俺みんなも取りたかったからねでも美里さんが「またね」って「ありがとうございました」って泣ける僕はこう漫画とかアニメとかそういうあのイラスト集とか、ね、そういうの見るのは好きなんだけど結構高いんだよね価値があるんだよねでもそれがこのパンフレットの値段であのいろんなこう絵をね 見ることができるっていう意味も込めてあの買う価値が非常に、え高いですよね素晴らしいですで本当にあのパンフレットの中でね我々は3度何を作ろうとしたのいてしなんか作ろうとしていたのかっていうねあのメッセージがね安野さんのメッセージがありますで本当にデザインの面白さ画面構図の面白さ手書きの絵や動きの面白さ色彩の面白さとかね 声の芝居の面白さ編集の面白さ音量の、えー、配置やバランスの面白さで特撮の、まあ、面白さみたいなねそんな話があってね本当にこう「うーんエヴァンゲリオン」という作品をね3度完成へと導いた全てのスタッフキャストファンの皆様ありがとうということでね書いてあるんだけどねこの他にもね声優さんとかのスタッフのあのメッセージというかね書いてあってね これも非常にねあの素晴らしい内容でねあのまあ真治の声優さんがねこう、まあ、25年間四半世紀進んまあこれまでやってこれたんだけどあの大変じゃない時なんて一度もなかったって言ってね「うん、エヴァンゲリオン」のこのアフレコでさえねすごくねこう 普通のアニメーションのアフレコと違ってこうやれと言われたことをただやりますっていうような感じではなくてもうそこまでにそこそこも含めてあの安野さんのそのすごくねこう精神世界が、えー、投影されてる、えー、ですよ。本当にあのー、一度見ただけじゃまだ足りないなっていうのは本当本心ですね。うん の一つ一つ、あのこの今までの作品っていうのを全部見直したんですよ今回の映画を見る前にそれでもねやっぱりね内容ね中の作戦の名前とかちょっとこうあの全部をね状況その世界の中で起こってる状況の把握とかしたいので、えー、さらにねもう一度見てみたいなって書類を見ながらね見たいなと思いましたそれぐらいの あのボリュームでしたね情報としてもで、えー、中身に関してなんですけどあの本当にあの安野さんの精神世界を救ったあの作品なんですよ「エヴァンゲリオン」というのは。のコンセプトに、まあ、シンジが逃げちゃダメだっていうセリフが有名なセリフがあるんですけどあのそれをこう自分のこのアニメ業界での仕事の まあ、ベースとしてね逃げちゃダメだっていう思いで作ったのがこの作品なんですよで、えー、まあ、テレビバージョンの最後と <coughs> 最後もあってそこで大きな批判を受けてで映画を作ることになって映画の最後でもやっぱあの批判も大きくってで本当の本当の最後っていうのが今回の「エヴァンゲリオン」の映画になるんですけどじゃあそのそうこう そう今までこう最終回を作るたびにですね自分の精神世界自分の心の葛藤とかと戦いながら作ってきたものに対して否定を受けるんですよそれはねもうねもう本当に辛いことなんですよあの絵を描いたりとかね小説を書いたりとかしてる人ちょっと想像してみてほしいんですけどあの途中までしかねまあ書いてないものをこう誰かにね見られてねそれでも辛いじゃん。で 見たものしかもそれは自分の人生とか自分の考え方とかをもう本当に自分の心を込めた作品だとするじゃんやっぱそれをね何度も否定されてきされちゃうんですよそれすごく辛いことじゃないですかで安野さんはやっぱりそういうことを受けてたんですよねでこうじゃあ最後に「エヴァンゲリオン」どういう風になったかどういう風にあのー、立ち向かっていくのか安野さんは立ち向かっていくのかっていうのはすごい気になったんですよ 今までのこの2つのこの「エヴァンゲリオン」の作品ってこう最後の終わり方としてねあの個人的に思ったのはもう胸をえぐられるような本当に苦しい思いっていうのをあの感じたんですよ見た時に。あの僕「エヴァンゲリオン」のテレビシリーズとかあの映画を見終わった後に吐き気がしたんですよねはいい意味で大好きな作品ですけど初めての時吐き気がして吐いたこともあって <clears throat> それぐらいやっぱり、あのー、衝撃的な話だったんですよ で最後、まあ、今回の映画があってあのじゃあそういうこうみんなの心をえぐるような大きなことをまたするのかそれともこの世間を気にしたあの本当にこう誰も傷つかないような作品を作るのか逃げるのかどっちかなのかなってちょっと思ったんですよ。で僕としてはやっぱりあの 尖っていて戦っていく安藤さんでいてほしいから見終わったの見終わった後にねみんながもうゲロ吐いちゃうようなそんな作品を僕は期待してたんですよで見終わった感想としてはそんなことはなかったんですよゲロ吐くような辛さとかあの尖った感じじゃなくて安野さん丸くなったなっていう感じだったんですよね スタンフロールを見てもこの安野さんのあの奥さんである漫画家の安野もよこさんが加わっていてやっぱりそういうのもあって安野さん自身のこのプライベートでの世界のこう進化とかあそういうのがあって今のこの「エヴァンゲリオン」の最後があるんだなと思いましたしあのね非常に綺麗にまとまってるんですよ。あのいやこの設定とかこのキャラクターとかこういうのどうするのとか これ結局この設定あるけどこれ使わないのみたいなのがたくさんあったんですけどそれをもう本当にみんな集めてちゃんと組み立ててこの2つを足して2で割ってさらにこのたくさんの設定とかっていうのを本当ねあそれも使ってくれるんだこれも使ってくれるんだっていうようなこうたくさんのこの 今までの設定とかキャラクターとかを集めて綺麗に整えた感じがします本当にあのこの作品作るの本当に頑張ったんだなすごくすごく大変だったんだなって思いましたでもう一つあの、えー、思ったのがやっぱりこれは安野さん 安野さんあってのものなんだなと思って、えー、安野さんのこの作品っていうのは、えー、ウルトラマンとか宇宙戦艦ヤマトに大きな影響を受けてるんですねでやっぱりこの途中のあるシーンで非常に BGM があのウルトラマン特撮ですねあの昔の数十年前のその特撮風の、えー、見せ方 でそして音楽の使い方をしてましたで途中でこう宇宙戦艦ヤマトを、まあ、思わせるような、まあ、そういうシーンがあったりでやっぱり安藤さんの原点っていうものに関してもあのすごく伝わってきましたねあの最後のあのまあえー、ネルフの方で戦うシーンなんかはあのちょっとね地面が 六角形たくさんの六角形で作られてるんですけどあれを見た時に、あのー、まだガイナックスができる前のねあの安野さんも加わった大根4っていうね、あのー、まだあのあの人たちがあ学生だった時代に作ったアニメーションショートのアニメーションがあるんだけど、ね、あれほんと素晴らしいんだよあれのことをちょっと思い出しましたねうん で本当終わり方は嫌な感じは全くなかったですでありがとうっていう気持ちが強かったですでキャラクターにしキャラクターの使い方に関して言うとアニメはねキャラクターの使い方も大事だから、うん、あのシンジの使い方もすごく良かったしでアスカに関してはまああのー、ちょっとショックなこともあったけど、まあ、そっちあそういう価値の持たせ方を 作るんだなと思ったし、えー、過去作でこの綾波のね綾波の使い方がちょっともうちょっとこう綾波の味を味わいたいっていう気持ちがあったんだけどその綾波の味っていうのを味わわせてくれたさらに味わわせてくれたと思いましたねね終わり方は本当にまあ残酷なところもあればねまあ 本当に綺麗に収まったっていう感じもするしました美里さんがねよかったね美里さんよかったねうんでねあのキャラクターのセリフでねあのーまちょっとこう最後の大事なあところに行く大事な話に進む前に えー、アスカがね、あのー、シンジに言うセリフがあるんだけどね本当にここをねすごくねあの聞き逃さないでほしいですね本当にもうこの時ポップコーン食べてる場合じゃないですよね、あのー、あとはあのー、キャラクターの使い方もう一つ言えばミサトさんの使い方ももちろん良かったしあのマリの大きさだね、えー、今までの過去作ではマリっていうのは登場しなくてで新しい作品からねあのマリっていう新しいエヴァの 登場キャラがあ追加されたんだけれどもそのマリの存在意義とか、えー、価値の持たせ方僕たちがどれだけこうマリに対してあのこのキャラクターはいいな好きだなとか思えるかっていうのはやっぱり大事なところなんですよ。エヴァンゲリオンのその登場者のパイロットなので。で、えー、やっぱりアスカ、レイ、 ね、好きな人やっぱりかれるし信者はもちろん主人公だしマリって何なのっていうところやっぱりあってもうカールはもう特別だしねでマリのそのマリが最初にこう「エヴァンゲリオン2号機」に乗って「えー、誰こいつ?」と思って正直あのミーとアスカどっちがいいかっていうふうに意見が割れてた当時の「あのエヴァンゲリオン」をリアルタイムで見てる人間いた人からしたらマリはちょっと邪魔に思えるなっていう人もいた と思うのね中にいると思うのよねでもこの最後の「エヴァンゲリオン」をこう見た時にマリの、あの価値っていうのは僕の中で非常に大きくなりましたはい「エヴァンゲリオン」あの映画もあるし過去の昔の映画もあるし新しい映画もあるしでテレビシリーズやっぱり絶対見ては見ないといけないテレビシリーズを絶対見ないといけないし古い「エヴァンゲリオン」の映画 で真心君にかなそれも見ないと絶対いけないですそれを見た上でじゃないとこの映画を見た時のあの感動とかあそのその映画を自分にもたらした価値の大きさっていうのは変わってくると思いますなのであの今回ね「あのエヴァンゲリオン」っていうのは新作としてねあのリマ、まあ、リメイクのような形でこの映画はあのスタートされましたけど僕は テレビシリーズとか旧作のエヴァを見た上で庵野さんの気持ちをね庵野さんの精神世界の作品だからねもうロボットが戦う作品でもないしなんか可愛い女の子が出るだけの作品じゃないからこれは自分の存在っていうのはどういうものか、ね、成長っていうのは何だろうか責任って何なんだろうか自分は生きてもいいのか生きていけはいけないのか何がしたいのか何がしたくないのか 嫌なことから逃げていいのか頑張るって何だろうとかどうやったら人に好かれるだろうとかそんなことを考えさせる、えー、作品なんですよ。エヴァンゲリオンは本当にあのいろんなアニメ作品ありますけどもう本当に素晴らしい作品はいくらでもあるよでもゴミみたいな作品もいっぱいある本当に物を売るために作ったアニメみたいな作品もあるしでもあのガンダムとかもそうだけどその作者があの スポンサーと戦いながら自分の思いをね作品にぶつけるっていう作品なのであのね僕は、えー、いいアニメに対しては作品と言いますでもあのいいものでない場合商品と言います本当商品うんエヴァンゲリオンに関しては本当に、えー、作品です本当にあのアートなんです心の形ね人と人との壁ね まあ、自分の存在とかそういうものを問いかける作品なんですロボット同士が戦ってかっこいいなとかそんな作品じゃないんですよ本当にこれはあの何かあのまあ、絵を描いたりとか小説を書いたりとかねそういうものを志してる人がもしいたとすれば本当に「エヴァンゲリオンは」あの 見てほしいです見ることによって本当にプラスしかないですマイナスなんて本当にないですだって25年間僕たちが愛し続けてこれた作品なんだからうん本当にね映画館行ってもやっぱりこうね泣いてる人とか何人かいてねあの四半世紀ね続けて「エヴァンゲリオン」こう追いかけてきてで最後にほら どう来るのかっていう不安はあったんですけど裏切ってくるのかとか、うん、でもねあのよかったですね奥さん奥さんがスタッフにいて、え富野さんの心の部分もなんとかねあの収まるさやがあったというかそういうことがあったんだと思います本当にあのありがとうっていう気持ちに、えー、なれる映画でした とね本当富野も富野さんもあ富野じゃ安野さんもあのー、まあ玄道もねお疲れ様でしたって冬月も冬月もいいよ冬月好きなんだけどね冬月もいいようん冬月もよかったうん本当にあのー、最初から最後までずっとクライマックスでしたで 見終わった後にねあのー、まあ、こう他の人もそう思う思ってくれたら嬉しいと思うんだけど僕こうテレビもテレビはテレビシリーズを見終わった後後もあの古い映画の方を見終わった後もあの感じたことはもうね自分以外にも「エヴァンゲリオン」好きな人がいると思うとなんか悔しく思っちゃったり「ね、エヴァンゲリオン」の話を他の人としたくないみたいなね 好きすぎてねで「エヴァンゲリオン」っていう作品にあのこれ以上こう自分がこうえー、らわれてしまうのが怖いみたいなそんな気持ちがあってでこの映画見た後もやっぱりたくさんの本当にね初日なのにたくさんのお客さんがいてで、まあ、みんなもちろん「エヴァンゲリオン」すごい好きな人なんだと思うよ初日に来たんだからで この人たちみんなエヴァ好きなんだってもうみんなエヴァの話とかやっぱりしててうん、パンフレットを買う時に、ね、すごいあの長い列を列でね待って買ってたから、うん、他の映画が終わったのに「エヴァンゲリオンの」あのー、お客さんだけが映画館に残ってるみたいなそんな感じでしたそこでねやっぱりあこの人たちも俺と同じように「エヴァンゲリオン」好きなんだとか 思うと悔しくなるし俺俺だけの「エヴァンゲリオン」にいてほしかったし、うん、本当にそこはあのー、なんだろう自分ってわがままなのかなって「エヴァンゲリオン」見て思いました自分の本心みたいな自分の強欲なところが、あのー、出てしまうほど「エヴァンゲリオン」の作品にやっぱり魅了されるそんな作品でしたね。うん 許したくないよね自分よりもエヴァンゲリオン好きっていう人がいたらもうなんかここなんかなんか嫌な気持ちしない、うん、自分だけのものにしたいじゃん、うん、でそれぐらいやっぱ素晴らしい、うん、もちろん自分だけのものにはならないんだけどね、うん、もっとたくさんの人に見てほしいし、うん、まあ子供の頃はねそういう気持ちでいっぱいだったけど受け止めきれなかったけどエヴァンゲリオンっていう存在の大きさを、うん、本当にねいろんな 素晴らしい作品あるけどその中でもあのねどれが好きかって言ったらまあいろいろ変わってくるけどでどれをおすすめするかってなるとそれも人によってね答えは変わってくるけど、えー、相手がね話す相手が僕がねどれをおすすめするかとかどれが面白いよっていうかとか私はこれが好きなんだよとかっていう 話はできるけどどれが一番クオリティが高くてとかね素晴らしいかっつったらもう「エヴァンゲリオン」一択ですよ、うん、それはもう勝てませんよ「エヴァンゲリオン」には、うん、で「エヴァンゲリオンの」あのー、真似とかパクリみたいなのがいっぱい増えるから実際増えてたしね「エヴァンゲリオン」の真似が それはまあ中国と韓国とはどんどんパクっていくんだろうけど本当にそのパクったものを見て影響を受けてなんか自分も何か作りましたってなったらすげえダサいやつになるから「エヴァンゲリオン」を見てから何か作るっていう方が本当にいいと思う。あのそういうね二次的にね間接的に「エヴァンゲリオン」の影響を受ける受けて なんかこう自分でインスピレーション湧いたとかこの作品がいいからと思ったとか言って作ったり話したりするのはすごいダサいことだからそれぐらい影響力ある作品だから「あのエヴァンゲリオン」は本当に見ておいた方がいいと思う何かこう作ってる人はねあのー、そういうことが起こりかねないから、うん、よくあることですよ、うん、やっぱりねいい作品は盗まれるからアイディアとかそういう意味ではね「エヴァンゲリオン」は本物の作品だからあのー そういう創作活動してる人は本当に改めて何度も言うけどあの見るのねんなにおすすめします。うん、ということで「エヴァンゲリアン」の話でした。はい、じゃあデビでした。パカパカ